assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari to'qqizinchi e, surxondaryo okrug saylov komissiyasi e, barcha e, vohadoshlarimizga bugun yigirma to'rtinchi oktyabr kuni soat sakkiz nol noldan saylov jarayonlari sakkiz yuz tashkil etilgan sakkiz yuz oltmishta uchastkada boshlandi saylovchilarimiz haqida siz brifing ishtirokchilariga ma'lumot beradigan bo'lsam bugun yigirma to'rtinchi oktyabr bizni viloyatda bir million to'rt yuz oltmish yetti ming nol o'n ikki nafar saylovchilar yagona tizimiga kiritilgan shundan erkaklar olti yuz sakson yetti ming sakkiz yuz yetmish ikki nafar ayollar yetti yuz yetmish to'qqiz ming bir yuz qirq nafar nogironligi mavjud shaxslar ellik to'qqiz ming to'qqiz yuz sakkiz nafar shundan ko'zi ojiz nogironlik bo'lgan saylovchilarimiz bir ming olti yuz o'ttiz ikki nafar tashkil etadi keksa saylovchilarimiz bir yuz qirq to'qqiz ming to'rt yuz o'n to'qqiz nafar o'n sakkiz yoshdan o'ttiz yoshgacha bo'lgan saylovchilarimiz besh yuz o'n ming olti yuz to'qson to'qqiz nafar tashkil etiladi saylov jarayonlari barcha e, sakkiz yuz oltmishta uchastkada sakkiz nol nolda boshlandi e, bu bo'yicha joylardan saylov qonunchiligi bo'yicha okrugga biror bir shikoyat yoki murojaatlar kelib tushmadi saylov jarayonida e, bevosita e, birinchi marta ishtirok etuvchi e, saylovchilarimiz hamda turgan joyida ovoz beruvchilarimiz hammasi o'sha kun davomida o'zlarini ovoz berish huquqlaridan foydalanib bu bo'yicha barcha tayyorgarlik uchastkalarda ko'rilgan saylov ovoz berish jarayonlari boshlandi qisqacha shu kunga qadar viloyatimizda muddatdan oldin ovoz berish xabaringiz bor 14 oktyabr kunidan 20 oktyabr kunigacha davom etdi ertalab 9:00 dan kechqurun 19:00 nolga qadar okrug hududida 19673 nafar o'zlarini muddatdan oldin ovoz berish huquqlaridan foydalandilar saylovchilarimiz hozirgi vaqtga qadar e, barcha e, uchastkalarda saylov jarayonlari boshlandi va hech qanday e, murojaatlar yoki shikoyatlar kelib tushmadi sizlarga doimo qo'shimcha ravishda keyingi saylov jarayoni borishi bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz saylov jarayonlarini e, ochiq oshkora hamda demokratik talablar asosida o'tkazishni ta'minlash uchun e, bir paytda bizda e, o'zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan o'ttiz to'rt nafar hamda xalqaro kuzatuvchilar va chet davlatlar vakillari viloyatimizda faoliyat yurityapti shu bilan bir qatorda barcha uchastkalarda okrug tomonidan tegishli mandat rasmiylashtirilgan har bir partiyadan bir nafar jami e, e, to'qqiz ming besh yuz qirq nafar e, kuzatuvchilar ham ishonchli vakolatli vakil ham partiya kuzatuvchilari sifatida shuningdek sakkiz yuz oltmishta uchastkada fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlaridan kuzatuvchilar okrug tomonidan mandatlar to'liq berilgan saylov kodeksiga muvofiq shu jarayonlarni ochiq shaffof o'tishini birgalikda ta'minlayapti kuzatuvchi sifatida